Hhayi-ke bahlali iyasho indaba ithi, masingabantu besimame singafunda ukubambisana, sihlangane, sibambisane singabukelani phansi. Angathi omunye methi uzama ukwenza okunye wena um, uhlekise ngaye, angathi omunye methi uyazama something wena umdicilele phansi. Le nto singayinqoba, le mpi singayilwa siyinqobe sisonke. Awukuzwe-ke ngiza nendaba ukuthi uMamkhize uyibona kanjani. Sengisho-ke uShawn lesimaziyo uMamkhize. Hayi ke mhlali liyasho igama lithi akukho okungahlula umuntu wesifazane kwizwe lonke. Mawukuthi nje abantu besifazane bahlangene bayimbumba babambisene basebenza ndawonye, ayikho into engasehlula. Uyabeka-ke kanjalo-ke uMamkhize ukuthi ujabule lokhu okungaphezu kwenani nje bethe wakhona ukuthi a-empower-we abantu besimame laba phela abadlala unobhutshuzwayo ibhola. so uyasho ukuthi kwathina sonke nje singabantu besimame ayikho into ehlula umuntu esimame kunanokuthi uzozuthi wena ulinde umuntu wesilisa ukuthi aenze something or ayikho into engahlula umuntu wesimame ekuthenini uzothi ulinde umuntu wesilisa azavule iminyango sisodwa singabantu besimame singayenza lento yenzeke as long unenhloso nokuthi wena engqondweni yakho ucabangani ufuna ukwenzani. Lokho kuzokubhilida kukwenze ukuthi ube nento oyenzayo ungabe sowuvele nje wena uzothi awunawo amandla. Okay siya-understand-ke kukhona ukuthi ungabi nawo amandla nokuthi uzoqala ngakuphi. Koda njeba ebeka-ke ukuthi manibambisene ningabantu besimame ayikho into enganehlula. Okusho ukuthi-ke abantu besimame ngiyathemba-ke manjena ukuthi vele bazosukuma ngey'nyawo zombili benze izinto zenzeke ngoba bavele nabanye bakhona sebesukumile vele bayenza izinto ziyenzeka ayisekho leya mpilo yakudala yokuthi ubulinde ubaba wekhaya ukuthi kuze kube nguye ozokwenza into endlini ukuba nguye ozothenga usawoti endlini ukuthi nguye okumele azi ukuthi yini ezobekwa emlilweni or yini ezophekwa namhlanje kuyacaca ukuthi vele abantu besimame basukumile nabo bonke bame ngeenyawo bafuna ukuzenzela nabo izinto zenzeke kodwa lokho phela akusho ukuthi ke bese ke umuntu wesilisa usumbukela phansi usumenza into engelutho ngoba uthola ukuthi kwesinye isikhathi iko ama divorce engaka yiko abantu bedivorce kangaka ngoba yini umuntu uthatha ukuthi ngoba useyakhona yena ukuzenzela or ngoba sekushintshile abantu besimame sebekhona ukuzenzela akasena ndaba nobaba wasendlini akasenandaba nokuthi ubaba wasekhaya amhloniphe amnike indawo yakhe noma sekuyisikhathi sokuthi ke kuyalalwa umama wasekhaya akanandaba ukuthi anike ubaba wasekhaya into zakhe ngendlela efanele ngoba unomqondo wokuthi yena naye kushuthi useyindoda endlini Lokho-ke okungenzi-ke ukuthi impilo ihambe kahle. Impilo izohamba kahle mawukuthi nobaba futhi wasendlini nibambisene niya-understand-ana nenza into eyodwa. Uphinde-ke nawe umuntu wesimame ube nento yakho nawe oyenzayo eceleni koda leyo nto ayingabuyi izo-affect-a endlini izofaka umthelela endlini yakho lapho ukhona ukuthi ngoba wena uzazi ukuthi laphaya ngaphandle mhlambe ku-station commander or wi-something lapho la usebenza khona or wena nihlangene kwibhizinisi uwena i-head yalowo bhizinisi eh uzobuya futhi manje nalapha endlini ufuna ukuba inhloko kanti phela manje la endlini ukhona ubaba okuyena oyinhloko so ke ngalokho ke bantu besimame ngisho ukuthi Asihloniphaneni nathi sisodwa nezindlu zethu umazi ubaba wasendlini umhloniphe umnike indawo naye. Nathi futhi bantu besimame siphinde sihloniphane sisodwa ungamenzeli phansi omunye umuntu wesimame ngoba phela lo muntu wesimame uyena onga-collaborate-a naye ah, uyena ongahlangana naye ukuthi nenze izinto zenzeke. ukuthi impilo iqhubekele phambili. Ngaphandle-ke kwalokhu kwasendlini ukuthi ubaba wasendlini niyahlangana naye kanjani njengoba phela umnumzane wendlu. Koda-ke lapha ngaphandle-ke yilapho la uhlangana khona nabanye besimame nenza izinto zenzeke nabo futhi nabesilisa abalapha ngaphandle still ubanike indawo ungabe wena sowukuthi wena nje ngoba uyikhanda sekumele nje kube wuwe wuwe ungasafuni ukuthi ulalele nabanye abangaphansi kwakho so nje ubambisana ubambiswano luhle luyasebenza nje besho nje umamkhize ukuthi masingabambisana kuzosebenza yonke into ngeke silinde ukuthi abantu besilisa bazosivulela iminyango so ngalokho-ke bahlali kuyacaca ukuthi kufanele sibambisaneni senze izinto sihlangene usize nomunye wesimama ombonayo mhlawumbe ukuthi khona lapho estruglisha khona uma ubona nomakhelwane wakho khona lapho estruglisha khona musize naye ngendlela ozokhona nawe ukuthi umsize ngayo bahlali Hhayi-ke bahlali mina-ke ngicela ukuphuma-ke manje ngicela ukunishiya-ke ningakhohlwa phela uku-subscribe-a ni-like-e ni-follow-e nenze nje konke okuhle ukuze nami ngiqhubeke ngithole umfutho phela wokuthi ngilenge nidrophele amavidiyo. Ngiyabonga.